Hi friends, welcome to my video of boards and stream. In this video, we'll be talking about the concept of boards and stream which is nothing but a concept related to time, speed and distance only. Speed of boat in still water that is SB is equal to x kilometer per hour. जब मैं ये बोलता हूँ कि speed of boat in still water है that means मैं सिर्फ और सिर्फ boat की speed की बात कर रहा हूँ Second, speed of stream represented by SS is equal to y kilometre per hour. इसका मतलब क्या हुआ Stream किस rate से flow कर रहा होगा That is rate से y किलोमीटर per hour. अब यहाँ दो केस हो सकते हैं my friends. या तो boat is moving with the stream or it is moving against the stream. अगर boat उसी direction में जा रहा है जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो होगा, so in so in it case it is called downstream. Which is equal to speed of boat plus speed of stream मतलब x plus Y kilometre per hour ले लेंगे इस केस में and second case is speed upstream that is the boat is moving against the stream so अगर बोट स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसके इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा speed of boat minus speed of stream that is x minus Y kilometre per hour so so, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको स्पीड डाउनस्ट्रीम और स्पीड अपस्ट्रीम दे रखा हो तो आप speed of boat and speed of stream भी निकाल सकते हो इजीली स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा speed downstream plus speed upstream divided by 2 and speed of stream क्या हो जाएगा speed downstream minus speed upstream divided by 2 जैसे for example speed of boat let's say मैंने बोला 6 kilometre per hour speed of stream let say मैंने बोला टू किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा six plus two which is eight kilometre per hour and speed upstream कितना हो जाएगा six minus two which is four kilometre per hour वैसे वर्षा मैं बोल सकता हूं अगर क्वेश्चन में स्पीड डाउन स्ट्रीम दे रखा होता eight kilometre per hour and speed upstream दे रखा होता फोर किलोमीटर पर आवर तो स्पीड ऑफ बोट देखिए 8 plus four by two twelve by two मतलब 6 किलोमीटर पर आ जाएगा and speed of stream 8 minus four by two which is 2 kilometre per hour अगर आप देखोगे तो ये फिगर्स यहां मैच कर रहा है तो क्वेश्चन में स्पीड डाउनस्ट्रीम और स्पीड अपस्ट्रीम दे रखा है डायरेक्टली अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए